take more than killing me to kill me. დედა რა იყო ეს, ა? გამარჯობა. ამ ვიდეოში ვისაუბრებ ფილმზე სახელწოდებით Doctor Strange-ი მრავალ სამყაროს სიგიჟეში. სპოილერები იქნება WandaVision-დან და კაც მარტის კიდევ საიდან. ძალიან ბევრი გოგოსაუბრო და მოდით დავკარგავთ დროს. ფილმი იწყება სამყაროს ცოცხლო გარბენით. Doctor Strange-ის განსხვავებული ვარიანტი, რომელსაც ამიერიდან დამცველ Strange-ს დაუძახებთ, ეხმარება ამ გოგონას სახელად ამერიკა ჩავეს. ამერიკას მისდევს დემონი, აი ეს დემონი. დამცველი სტრენჯი კი მას მიუძღვის გამოსავლისკენ, გამოსავალი კი ვიშანტის ციგნია. დამცველი სტრენჯი ხვდება, რომ ციგნამდე ისინი ვერ მიაღწევენ, ამიტომ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ წაართოს ამერიკას თავისი ძალა და ამით გადაარჩინოს უსასრულო რაოდენობის სამყაროები. ოღონდ ერთი პატარა პრობლემაა. თუ ამერიკა ჩავის ძალას წაართმევენ, ის მოკვდება. ცხადია, სიკვდილი ჯანმრთელობისთვის საზიანოა და ამიტომ დამცველ სტრენჯის დემონი კლავს. ჩავედი ცდილობს მიერბინოს ციგნამდე, მაგრამ ვერ ახერხებს ამას და სანამ მას ამჯერად დემონი წარმოთქმის თავის ძალებს, ის თავისთავად ხსნის პორტალს და ახერხებს დემონისგან გაქცევას. დამცველი სტრენჯი მისი უკანასკნელი კმედებით ისევ ეხმარება ჩავეს. ჩვენ ხედავთ როგორ იღვიძებს დოქტორი სტრენჯი და ხვდებით რომ მან ეს ყველაფერი სიზმრად ნახა. ეს უკვე ჩვენი დოქტორი სტრენჯია, რომელიც როგორც ირკვევა ქრისტინის გორძილშია და მისი და სამწუხაროდ ქრისტინი ცოლად მას არ მიყვა. აქ ქრისტინი ეკითხება მას ძალიან მნიშვნელოვან შეკითხვას. Are you? I'm happy. Good. Doctor Strange-ის პასუხი თან გულს გაგიტეხავთ, თან შვებას მოგკვრით, თუ რატომ ამას მოგვიანებით აგიხსნით. Steven-ის სასიძოსთან შეხვედრას გადაარჩინა ხმაურმა, რომელიც აი ამ მონსტრმა გამოიწვია. გმირული ინსტინქტი იღვიძებს Strange-ში და იწყებს ჩავეზის დახმარებას. ამასთანავე თითქოს ეცნობა კიდეც იგი. მალე უზენაესი ჯადოქარი ვონგიც ერთვება ბრძოლაში და ერთად ის და Strange-ი ამარცხებენ დემონ რაფეხას. ჩავეძი გაქცევას ცდილობს გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ არ გამოსდის. მალე ვიგებთ, რომ დემონის რვაფეხას მისი მოტაცება უნდა და ამის მიზეზი კი მისი ძალაა. ეს ძალა კი არის მრავალსამყაროში მოგზაურობის შესაძლებლობა ვარსკვლავის ფორმის პორტალების გამოყენებით. მას კი ამის გაკეთება მხოლოდ მაშინ შეუძლია, როცა ძალიან ეშინია. ჩავიზმა დახლა უკვე იმას უხსნის, რაც ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ვიშანტის ციგნის შეუძლია ამ დემონის დამარცხება. სტრენჯს არ შეერა, რომ ჩავიზი მართლა სხვა სამყაროდანაა და მტკიცებულებას ითხოვს, ხო და ჩავიზიც უმტკიცებს, რომ სიმართლეს ამბობდა. სწორედ აქედან ვიგებთ, რომ მარველის სამყაროში ყველა სიზმარი, არა უბრალოდ სიზმარი, არამედ შენი თვალით დანახული სხვა სამყაროში მყოფის შენი თავის ცხოვრებაა. მონგი ამერიკას თავშეფარს თავაზობს კამარტაშში და სტრეინჯი მას დამაჯერებლად არწმუნებს მის ერთგულებაში. How do I know you won't betray me like he did? I guess you're just going to have to trust me. დოქტორ სტრეინჯის დამცველ სტრეინჯს იქვე სახურავზე მარხავს. ეს მომენტი კარგად დაიმახსოვრეთ, მოგვიანებით მოუბრუნდებით. მონგი ხვდება, რომ საქმე არა ჯადოქართან, არამედ ჯადოსანთან გვაქვს. სტრეინჯი კი დახმარების სათხოვნელად მისთვის ცნობილ ერთადერთ ჯადოქართან მიდის. ვანახედავს ის მას, რომელშიც მას პატარა შვილები ჰყავს და თუ ვანდავიჟენი არ გეკვთნანახი დარწმუნებული ვარ, ძალიან დაგაბნევდათ ეს სცენა. ვანასთან დოქტორ სტრენჯი მიდის და ეკითხება მრავალ სამყაროზე. უყვება იმ გოგოზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გადაარჩინა და დახმარებას სთხოვს. შემდეგ ვანდა ტაქტიკურ მარცხს განიცდის. What you brought America here? You never told me her name, did you? No. ირკვევა, რომ ვანდა იყო ის დემონი, რომელიც ჩავეს დასტევდა. მან გამოიყენა დარკჰოლდი, რითაც გაიგო ჩავეს ასოების შესახებ. დარკჰოლდი ასევე მის მფლობელს გონებას უწევს და უსინდისოდ აქცევს. აქვეა ძალიან სახალისო მომენტიც. Wanda, your children aren't real. You created them using magic. That's what every mother does. You serious? პირველში დიახ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამ ფორმულას ერთი ცვლადი აკლია. შემდეგ გვაქვს აი ეს მომენტი, სადაც ვანდა ფიქრობს, რომ დოქტორ სტრენჯის გამბიტი თანოსთან ბრძოლის ბოლოს იგივე არა ვანდას სურვილი მოკლას აი ეს გოგო თავისი კეთილდღეობისთვის. ამ ფილმმა 90 წამში გააკეთა ის, ის გაკეთებისთვისაც ვანდა ვიჟენს 9 სერია დაასჭირდა. ანუ მარტივად რომ მაგიხსნათ. ვანდას ამერიკა ჩავედის ძალები უნდა, რათა წავიდეს ისეთ სამყაროში, სადაც მას მართლა ყავს შვილები და ფიქრობს, რომ ამისთვის თუ ჩავედი მოკდება, ამას არ აუშავს. სტრენჯი კი ისე პასუხობს, როგორც შეეფერება. the full might of Carmitage stands against you. Wanda ki Strange uqenebs ultimatums. Man unda gadastis chaveri mshvidobiana da Wanda mat agarasos agar dainakheba, anda brzola ikneba. Wongirisi Wongia udanashvalo gogo brzolad gaatanos sheshli jadosans da shesavamisat Kamartaje brzolistvis emzadeba. სანამშეტევაზე გადავა ვანდა კიდევ ერთხელ ცდილობს სტრენჯის მოსყიდვას და ამჯერად თავაზობს მის ისეთ სამყაროში გაგზავნას, სადაც ის ქრისტინთან ერთად იცხოვრებს ბედნიერად. თუ აქამდე ვერ მიხვდით, ეს არის ამ ფილმის მთავარი დილემა, მთავარი არჩევანი. შენი კარგად ყოფნა სხვების ხარჯზე ან სხვების კარგად ყოფნა შენს ხარჯზე. დიახ, შეიძლება ამის უკეთ თქმაც, მაგრამ ასეც არ აუშავს. დოქტორი სტრენჯი სწორ არჩევანს აკეთებს და ვანდაც იწખებს თავდასხმას. ეს ბრძოლა ისეთი სულელურია, რომ მის გასარჩევად ცალკე ვიდეოს გაკეთებაც შეიძლება. მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მაგიჯებს არის ის, რომ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ჯადოქრები იყენებენ ზარბაზანს და მშვილდისებს. ზარბაზნის მეშვეობით ბრძოლა ისეთ მეტოქესთან, რომელიც დაფრინავს თან სწრაფად, უბრალოდ სისულელეა. ჩეოლებრივი შეხანაც კი უფრო მეტ საფრთხეს შეუქმნიდა ვანდას, ვიდრე აი ეს ყველა იარაღი ერთადაღებული. ვანდა იწყებს საძოქრების დახოცვას, მაგრამ სტრენჯი მის სარკის გამოზომილებაში გამოკეტოს ახერხებს. თუმცა არც ისე დიდიხნით. ვანდამა თაჩვენებს, რომ ყველა სხვა სამყაროში, რომელიც კი არსებობს, ვანდას თავისი შვილები ჰყავს. მასაც სწორედ ერთ-ერთი მათგანის ადგილის დაკავება სურს. სტრენჯი ძალიან ლოგიკურ კითხვას უსვამს და ვანდა მანამდვილი ფემინისტივით პასუხობს. What happens to their mother? შემდეგ კი კიდევ ერთი ბრძოლა ჩაღდება. ამ დროამდე დოქტორი სტრენჯი თითქმის უნაკლო იყო, მაგრამ ამ სცენაში უბრალოდ ფარჭა კივითა. გაიხსენეთ, რომ ეს კაცი 4 სასრულობის ქვიან თანოს დაუპირისპირდა და კარგადაც გაძუყნა, მაგრამ ეს ფსიქოპატი მარტივად ერევა. ჩავედი სანამ ძალას დაკარგავს კიდევ ერთ პორტალს ხსნის და ის და სტრენჯი მისი გამოყენებით მასაც და თავის თავსაც შველის. რამდენიმე სამყაროს გავლის შემდეგ ისინი სხვა სამყაროში ხვდებიან. ამ მომენტში ვიგებთ, რომ ამერიკა ჩავეზი ერთადერთია მთელს მრავალ სამყაროში, რადგან სიზმრებს არ ნახულობს ხოლმე. რადგან ჩავეს მათი უკან დაბრუნება არ შეუძლია, მათი ახალი გეგმა არის ადგილობრივი დოქტორ სტრენჯის პოვნა და მისი დახმარებით ვიშანტის ციგნის მოპოვება. გზად იგებენ, რომ ამ სამყაროში სტრენჯს უყვარს კრისტინი, ვინ წარმოიდგენდა. აქვე იგებთ, რომ ჩავეზი ნაშვილები იყო და სამწუხაროდ ეს დროშა სხვა სამყაროებშიც არსებობს. ჩავეზი თავის თავს ადანაშაულებს ზედამისის ციკლში, სტრენჯი კი ამაზე ფიქრსაც კი უკრძალავს და იმედს აძლევს. დოქტორ სტრენჯის სახლთან მისვლისას ისინი იგებენ, რომ მაკაურმა სტრენჯმა თანასწრაფ ბრძოლაში გაწირა თავი. ამ სამყაროში მორდოა უზენაესი ჯადოქარი. ის გულთბილად ეგებება სტრენჯს და შემდეგ უხსნის სიზმარში სიარულის ხელოვნებას. სიზმარში მოსიარულე იღებს თავის ცნობიერებას და სხვა სამყაროში არსებულ თავიანთ ვერსიებში ათავსებს მათ. ანუ ვანდას შეუძლია მართოს სხვა ვანდა, რომელიც სხვა სამყაროში ცხოვრობს. სანამ სტრენჯი მორდოს დახმარებას თხოვს, ირკვევა, რომ მორდომ ისინი მოწამლა. ამ სცენაზე არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ვიფიქროთ იმ ფორმულაზე წეღან, რომელიც გაჩვენეთ. უკან ჩვენს სამყაროში ერთ-ერთი ჯადოქარი დარკჰოლდ სანადგურებს, რაც ვანდას სხვა თავისი თავისგან უკუაგდებს. ეს ცენაზეა არის ის, რის გამოც მიყვარს ამ ფილმებზე საუბარი. გაგიჟებული ვანდა ვონგს ანთქმევინებს, რომ დარკჰოლდი მხოლოდ ციგნი კი არა, მთაცაა, სახელად მანდაგორი. ჩვენი სტრენჯი კი სხვა სამყაროს ციხეში იყვიწებს, სადაც იქაურ ქრისტინს ხედავს. ამ სამყაროს სამყაროში ქრისტიანი მეცნიერია. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც დანომრა სხვადასხვა სამყაროები. ის სამყარო, რომელშიც ახლა არიან, იწოდება როგორც 838, ხოლო ის სამყარო, რომლიდანაც ჩვენი სტრენჯია, იწოდება 616-ის სახელით. ამაზე მოგვიანებით. Strange Kristin's მარტივად უხსნის რაშიცაა საქმე, მაგრამ სანამ Kristin's დარწმუნება შეძლებს Mordomas Illuminati-ს წინაშე წარადგენს. 838-ში კაპიტანი ამერიკის ნაცვლად კაპიტანი კარტერი ხყავთ, ანუ Steve Rogers-ი მკვდარია. Illuminati-ს თანაშენი წევრები კი არიან Black Bolt, რომელსაც კომიქსებშიც ასე ჰქვია და Strange-ის სამართლიანად დასცინის, კიდევ ყოს კაპიტანი Marvel-ი, რომელიც Maria Rambo-ა ამ სამყაროში და როგორღაც ჩვენ კაპიტან Marvel-ზე უფრო ამბარტავანია. და კიდევ ყავთ Reed Richards-ი, ასევე ცნობილი როგორც Mr. Fantastic-ა. ეს უკანასკნელი გვიხსნის, რომ რავალ სამყაროში მოგზაურობა სახება თუ ფართოა, რადგან ამით იზრდება შეჭრის რისკი. შეჭრა არის მომენტი, როცა ორი სამყარო ერთმანეთს ეჯახება. თურმე ილუმინატ სვანდაზე მეტად სტრენჯის ეშინია, რადგან აქაურმა სტრენჯმა შემთხვევით განახორციელა შეჭრა სხვა სამყაროში და შედეგად დაღუპა მთელი ის სამყარო. სწორედ ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად ბლეკ ბოლტმა სიკვდილით დასაჯა იგი. უი, და რა თქვარია? ამას ჩვენ პროფესორი ჩარლზ ქსავიერი გვიყვება. ამასობაში ვანდა ვონგის საშუალებით მანდაგორის მთაზე ადის და იწყებს სიმარში სიარულს. უკან 832 სამყაროში ილუმინატი გვიამბობს, რომ თანავსი მათ ტვიჟანტის ციკლის გამოყენებით დაამარცხეს. ეს სცენა ძალიან მომეწონა და არა მარტო იმიტომ, რომ ორი ჩემი მსოყვალესი პერსონაჟი მიხილათ პირველად მარველის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამ დროს აქაურ ვანდაში ჩასახლებული ჩვენი ვანდა უტევს ილუმინატის შტაბს. ილუმინატის ნაწილი მის შეჩერებლად მიდის, შემდეგ კი ვანდა უფრო და უფრო მეტის სასტიკით კლავს ჯერ ორი შვილის მამას, შემდეგ ერთი შვილის მამას და ორ უშვილო ქალს. ყველაზე ჭკვიანი კაცის კოლობაზე ეს კაცი ტაქტიკურ კატასტროფას განიცდის. Wanda. Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. ყველაზე ახალის უკი ისა რომ როცა ჯერ Black Bolt-ი და შემდეგ Mr. Fantastic-ის ციკლის პროცესში არიან, ეს ქალები აქ ისეთ განადვითონ საკარაფერი. სანამ Wanda ჩავეზამდა მიაღწევს მის შეჩერებას პროფესორი Xavier-ი ცდილობს, თუმცა უშედეგოდ. ამასობაში ჩვენი Strange-ი თავის ავისუფლებს და Kristin-ის დახმარებით ჩავეს Paul-ს. ისინი ვიშანდის ციგნისკენ იწყებენ სვლას ერთად. აქ პატარა დინამიტის ქვეშეთში და კიდევ ერთი საცლო რამ ხდება. დაკოჭრებული ვანდა უფრო სწრაფად დარბის, ვიდრე ჩვენი ჯანმრთელი სამეული. როცა ქაური სტრენჯის სამალავთან მივლენ, მას სტრენჯი თავისი საათის გამოყენებით აღებს. იმ საათის, რომელიც მას ქრისტიმ მაჩუკა იმ ადგილს, სადაც ვიშანტის ციგნი ინახება, შუალედის კვანძი ხქვია. ეს არის ცივცე სამყაროებს შორის. ანუ თუ ეს წრე ჩვენი მთავარი სამყაროა, აი ეს კი 832 მეტრ შუალედის კვანძი მთელი ეს ცივცეა, ან მისი რაღაც ნაწილი. ზუსტებით არ ვიცით რომელი. სანამ იმას მიიღებენ რაც მათ უნდათ, ვანდა მათ პოულობს და ჩავეს ციტაცებს, ხოლო კრისტინა და სტრენჯი სხვა სამყაროში ხვდებიან. ამერიკა ჩავეზი ვანდას ნამუსა შეკდება სტილობს, მაგრამ უშედეგოდ. ვანდა ისეთ სიტუაციაშია, რომ ლოგიკურად ვერ აზროვნებს. სტრენჯი და კრისტინი ახალი სამყაროს სტრენჯს ეძებენ და მალევე პოულობენ. ეს აუბედიტი სტრენჯია. ის ჩვენ სტრენჯს მკითხველებს თხოვს, რომ ის ნამდვილად სტრენჯია სხვა სამყაროდან. სტრენჯი კი მასთან ჩვენ გვიყვება მის პატარა დაზე, რომელიც ბავშვობაში გაყინულ ტბაში ჩავარდა და მოკვდა. აუბედიტი სტრენჯი ვანდას არ იყოს დარკჰოლდის მიერაა მონუსხული და თურმე მრავალ სამყაროსეულის სერიული მკვლელია. იგი კლავს ყველა დოქტორ სტრენჯს, ვინც კი ბედნიერია მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტინი მასთან ერთად არაა. ანუ სტრენჯის ეს ვერსია არის ხორი. აუბედი სტრენჯი ჩვენი ვანდას მსგავსად ეძებდა სამყაროს, რომელშიც იგი ბედნიერი იქნებოდა. თუმცა ვანდასგან განსხვავებით, მან ასეთი სამყარო ვერ იპოვნა. ესეც დაიმახსოვრეთ, მარემ მოუბრუნდებით. არავის გასაკვირად ისინი იწყებენ შეკინებას ნოტების გამოყენებით. ეს არის ამ ფილმის ყველაზე შემოქმედებითი სცენა და საუკეთესოც. Strange იყენებს Darkhold-ს, რათა ისწავლოს ის მასში სიარული. Christine ძალიან ლოგიკურ კითხვას უსვამს და Strange უმაგრესად პასუხობს. But doesn't a version of you need to live in that universe so that you can dreamwalk into them? Who said they had to be living? Oh! დამთვალ სტრენჯში ჩასახლებული ტივენი ვანდასკენ მიემართება რა დროსაც დაწყევლილთა სულების ძილობენ მის შეჭერებას წარმოიდგინეთ რამდენად დიდ შარში გაყო სტრენჯმა თავი როცა მის შეჭერებლად ნამდვილი მოჩვენებები გამოჩნდნენ კრისტინის დახმარებით სტრენჯი ახერხებს მათთან კონტროლებას და მათ იყენებს როგორც ფთებს, რათა ვანდას მთას მიაღწიოს. ის და ონგი ერთად უღებენ ბოლოს ვანდას მსახურებს და ახერხებენ მის დროებით შეფოჯვას, თუმცა მანამდე ვანდა სტრენჯს ფარისევლობაში ადანაშაულებს და აქედან ცხადი ხდება, რომ მას ერთ ციგნის არაქვს წაკითხული. იმდენი სერიალების ყურება ცოტა პლატონი და არისტოტელე რომ წაიკითხა, ასეთ სიტუაციაში აღარ ვიქნებოდით. ვონგი სტრენჯს ჩავეზის ძალას წარმევას უბრძანებს. ჩვენი სტრენჯი ის სტრენჯია რა, ასე მარტივად რომ დანებდეს. ჩავეზი თავდაჯერებული ხდება და ვანდას გაძუყნას იწყებს. მალაკი ხერხეჯობია გონეს ვანესა ახსენდება და ვანდას იმას აძლევს, რაც მას მთელი ფილმია უნდა. ვანდა ხედავს სიმართლეს, როგორც იქნა და ხვდება როგორი მხეციც გახდა. ჩავედი და ვონგი სამშვიდობოს გადიან, ვანდა კი მთას ანადგურებს და მასთან ერთად თავის თავსაც. ჩვენი სტრენჯი ქრისტინს სიმართლეს ეუბნება, სიმართლე კი ისაა, რომ ყველა სტრენჯი ყველა სამყაროში უყვარს ქრისტინი. შემდეგ კი ყველა თავის ადგილს უბრუნდება. ამერიკა ჩავედი კამარტაში მოსწავლე ხდება, ხოლო სტრენჯი მის გაკვეთილს სწავლობს. მე ვიგებთ რომ Dark Hole-ის გამოყენებას თავისი საზღაური აქვს და ეს საზღაური იაფასიანი მესამე თვალია სტივენის შუბლზე. სანამ ტიტრების შემდგომ სცენაზე ვისაუბრებთ, მოდი იმ სცენას მიუბრუნდეთ, რომლებზეც წეგენ გითხარით მოუბრუნდებით თქო. კრისტინის კითხვა, რომელიც მთელ ფილმს გასდევს, როგორც მთავარი აზრი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენმა სტრენჯმა ამ კითხვას ისევე უპასუხა, როგორც აუბედითმა სტრენჯმა. და რომ არა ამერიკა ჩავაზის გამოჩენა, შესაძლოა ჩვენი სტრენჯი ერთ დღეს მაღალი შენობიდან გადმოვარდნილიყო აუბედითის წყალობით. მარტივად რომ გითხრათ, სტრენჯი სიკეთემ გადაარჩინა. დამთვალი სტრენჯი ამ ფილმში წარმოადგენს იმას, რასაც ამბის მოყოლის ხელოვნებაში შეხოვის შაშხანას უწოდებენ. მარტივად რომ ავხსნა, თუ ამბის დაწყისში ჩვენ ხედავთ ან ვიგებთ შაშხანაზე, რომელიც ამ სახლში არის, მაშინ ამ ამბის დასრულებამდე ამ შაშხანამ უნდა გაისრულოს. უფრო ზოგადად რომ ავხსნა, თუ ამბავს ყვები და გინდა რომ ამ ამბავმა მეტი გავლენა მოახდინოს მის მკითხველსა თუ მაყურებელზე, ეს ამბავი უნდა იყოს ძალიან კარგად მომფიქრებული. ამბის მოყოლის ერთ-ერთი ყველაზე გამოსადეგი ხელსაწყო კი არის setup-ი და payoff-ი. ძალიან ბევრი ვეძებდი, მაგრამ ქართულად ამის საწყისი ვერ ვიპოვნე, ამიტომ მე ის აგებად და გამოყენებად თარგმნე. უფრო უფრო მარტივად რომ თქვა, აგება არის ყველა ის მომენტი, როცა რაღაც ახალს ვწავლობთ ფილმიდან. აგება არის თავსატეხის შექმნა. ყოველი დეტალი, რომელსაც ამის მოყოლისას იყენებთ, ამ თავსატეხის ცალკეული ნაწილია. აი გამოყენება კი არის ამ თავსატეხის ნაჭრების სწორ ადგილზე მოთავსებით მისი აწყობა. მაგალითად, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ დამცველი სტრენჯი გვამი აქ იმარხება, ეს მომენტი გამახსოვრდება, იმიტომ რომ რთულია დაივიწყო ასეთი რამე. ხოლო მოგვიანებით როცა სტრენჯის არანაირი საშუალება არ აქვს თავის სამყაროში დაბრუნების და კრისტინა იკითხება როგორ აპირებს ძიზმაში სიარულსო ჩვენ მანამდე ხვდებით რასაც აპირებს სანამ ამას დავინახავთ და სანამ სტრენჯი ამ უმაგრეს ფრაზას იტყვის ეს მომენტი ათმაგად უკეთესია, ამიტომ რომ ამ პრობლემის გადაჭრის საშუალება უკვე ვიხილეთ ფილმის დასაწყისში, აგება და გამოყენება. სიმაშე სიარულიც იგივე პრინციპით მუშაობს. გარდა იმისა, რომ ამ ამბავის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია, ისიც ჯერ იგება, სწავლოთ მასზე, ხვდებით როგორ ხდება და შემდეგ გამოყენება ხდება ისევ ამ დიდებულ მომენტში. აგება და გამოყენება. ესეც დღევანდელი გაკვეთილი. შევეცდები მომავალი დევებში კიდევ გასწავლოთ მსგავსი რამეები. რაც შეეხება დარკჰოლდს, ეს არის გზამკვლევი იმისკენ, თუ როგორ გახდეთ ბოროტმოქმედი. და ამავე დროს არის ის ერთი ბეჭედი ბეჭდების მძანებლიდან. ვიშენდეს ციგნი კი არის მისი საპირისპირო. რადგან ვიშენდეს ციგნი შუალედის კვანტში იყო, ეს ერთადერთია მთელს მრავალ სამყაროში, ხოლო ყველა სამყაროს აქვს თავისი დარქოლდი. უბრალოდ ჰქონდა სანამ ვანდა განადგურებდა მის წყაროს, აი ამ მთას. ახლა ეს ფორმულა წეგან რომელიც ავაგე. ეს არის ფორმულა იმისა, თუ როგორ ჩნდებიან ბავშვები. ვიცი უკვე შეადგეთ, რომ აქ ცვლადი გვაკლია, იმიტომ რომ წეგან გითხარით, ცვლადი გვაკლია მეთქი. ეს ცვლადი არის мама. ვანდა ამბობს, რომ ყველა დედა მაგიის გამოყენებით ქმნის თავის შვილებს, რაც სწორია, მაგრამ მაგიასთან ერთად საჭიროა კაცი, რომელიც ბავშვების мама იქნება. და როცა ეს მომენტი ნახე პირველად, იმ წამსვე პირველი კითხვა გამიჩნდა ასეთი: სად არის мама? სად არის არის ვიჟენი. თუ ვიჟენი არ არის, როგორ ჩნდებიან მაშინ ეს ბავშვები? ეგ კი არა, საფუძველი მაქვს ვივარაუდო, რომ ვანდას მთელი გეგმა დასაწყისიდან დასასრულამდე იყო ტყუილზე აგებული. შუალედის კვანძი კიდევ ერთი დამაფიქრებელი რამეა. დიდი ალბათობით ეს ზუსტად იგივე ადგილია, რომელშიც მოხვდა ლოკი თავის სერიალში. იქ ამ ადგილს ციცარიელი, მაგრამ არ გამიკვირდება თუ ისინი ერთად იგივე რამეებია. ახლა კი დროა ფილმის მთავარი აზრი განვიხილოთ. ვანდა სურს სხვა სამყაროში წასვლა და სხვა სამყაროს ვანდას ადგილზე დაკავება, რათა ჰყავდეს თავისი შვილები და იყოს ბედნიერი. ამისთვის მას სჭირდება ჩავეზის მოკლა, რაც მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. ვანდას არ აქვს პრობლემა გასწიროს სხვა ადამიანები თავისი კეთილდღეობისთვის. აი სტრენჯი და ზოგადად ყველა სხვა გმირიც არის ვიღაც, ვინც თავის კეთილდღეობას წირავს სხვების დასახმარებლად. ანუ, როცა სტრენჯი ვანდას ეუბნება, რომ ჩვენი მტრები ვიცაუბრობო, ის აბსოლუტურად მართალია. ვანდას არგუმენტი, რომ ისიც უზოთ იგივეს აკეთებდა, რაც სტრენჯმა გააკეთა უსასრულობის ომში, არის სისულელე. მოკლე. ჩვენ გვეკარგათ გესმის, რა საპირებდა ვანდა. ახლა გავიხსენოთ რა ქნა სტრეინჯმა. მან იცოდა ერთ-ერთი გამოსავალი ამ ბრძოლაში მარცხი იყო, რათა ომში გამოიმარჯვა. ამისთვის მან თავისი ყველაზე ძლიერი იარაღი და საკუთარი თავიც გაწირა. სტრეინჯმა იცოდა, რომ ისიც დაიფერხლებოდა თანოსის კაცუნის შემდეგ და მიუხედავად ამისა, მან მაინც გააკეთა ის, რაც სწორი იყო. Because that's what heroes do. და ჩვენ არ უნდა გავიწყდეს აუბედიტი სტრენჯი. მან ვერ იპოვა ვერცერთი სტრენჯი, რომელიც ბედნიერი იყო ქრისტინთან ერთად. ცხადია მთელ მრავალ სამყაროში არ უძებნია, მაგრამ თქვათ რომ არც ერთ სამყაროში არ არის დოქტორი სტრენჯი ქრისტინთან ერთად. ეს ნიშნავს რომ მრავალ სამყაროში არსებობს გარკვეული პრინციპები. მაგალითად, ყველა სამყაროში სტრენჯს უყვარს ქრისტინი. ყველა სამყაროში სტრენჯი ვერ ახერხებს ქრისტინზე დაქორწინებას და ასე შემდეგ. შენდება კითხვა: შესაძლებელია თუ არა ერთ-ერთი ამნაირი პრინციპი იყოს შემდეგი? ყველა სამყაროში ვანდას ყავს მხოლოდ გამოგონილი შვილები. თქვენ ალბათ მიპასუხებთ რომ ეს აზრი უკვე მცდარია იქიდან გამომდინარე რომ ამ ფილმში ნახეთ ვანდა რომელსაც ყავს შვილები 818 სამყაროა ასეთი მაგრამ რა მოხდება თუ გეტყვით რომ არც ამ სამყაროში არ ყავს ვანდას შვილები დაინტერესდით ხომ? ხო ძალიან კარგი დაიბლოთ შემდეგ ვიდეოს